悪質なガンキャノンは、横綱みたいなハンデルを使い、薪にニコレームと一体となって、見事なハーモニーを奏でました。 I just thought of something. If I'm a parent...